Thank you. matkalla voisi voitetaan taistelu, strategialla voitetaan sota, strategian taustalla täytyy olla jokin päämäärä. Meillä on taktiikka, meillä on strategia, mutta meillä on myös ihan konkreettinen päämäärä, että jos kaikki menee kohdalleen, Suomeen, Helsinkiin nousee 2007. Kuopion osaat sanoa sen verran, että bileet oli just semmoista mitä ootin. Ehkä pikkusen liian vähän porukkaa, mitä Tampereen bileeseen verrattuna ollaan käyty ug Ja tota, esiin meno on ihan vitun kohdalla, mitä nyt on lauantai-ilta. Hiki tulee kyllä tää reivalle. Tanssilatte alkaa pikkuhiljaa täynnä, mutta alkaahan kellokin olla jo puoli kaksi kohta, että ei sen mitään. Kiitoksia tästä illasta koko ryhmä, Ja te onko tulla tänne Kuopio, Savon sydämme. Ihan vitukota 5 kautta 5. Itekin on Tampereelta. Miten voisin sanoa kuopiolaisena, jos kertaa ensimmäistä kertaa tämmöisessä paikassa, siis tällaisia kaivetaan lisää kuopia. Siis vittu, todellakin. Siis lisää. Lis, siis ei voi sanoa miten vittuusti lisää. Siis miksei täällä voi olla joka paikassa tämmöstä, oikeesti. Ihan vituttaa, että on kaikki pasarit ja tämmöstä, kun siis tämmönen... <laughs> siis tällainen meno, kun olisi kaikilla kiitoksia. Niin, niin tota, olisi paljon parempi. Ja se, että siis hyvää menoa ja hyvä porukka, niin lisää vaan fiilistä. Sehän se on. En tarvi mitään muuta lisää.